අඟුලිමාලගේ කතාව. හ්ම්. කවුද තව ඉන්නේ? ගල්බිරුලේ කවුද? ඈ? දේව්දත් කතාව. මොකද මාරුන කියලා මම කිව්වේ මොකද රණිලට හිටපු ගමන් පැටලෙනවා. ඌ අජාසත්ත කියලා කියනවා. හරි. එතකොට දැන් අපෙන් අහනවා නම් කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ බලයට ආවට පස්සේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මං කිව්වොත් හරිද? පිස්සු ගෙලින්න එපා මචං. දැන් මං කිව්වොත් හරිද? හරින්නේ. අර උම ආතල් එකක් දෙන එකෙත් පොඩි. අර රැප් වගේ. හරි. දැන් ඊළඟට අපි කාට ඡන්දේ දුන්නා? මෙච්චර කාලේ අපි බලයට ගෙනල්ලා තින්නේ ලංකාවේ පවුල් කීයද? හතර. ඒගොල්ලෝ තමයි 47 ඉඳන් සුද්ධ යන්නත් පොඩකට කලින් ඉඳන් රට පාලනය කරෙත් මේ වෙලාවේ දැනුත් පාලනය කරන්නේ. ඔලව විතරයි. ඒක දැන් 47 වෙනකොට සුද්ධ තීරණය කරලා තිබ්බ ලංකාවේ යන්න. ඉන්දියාවත් දාලා යන්න වුණා. දෙවන ලෝක යුද්ධෙන්ද ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඩැමේජ් වුණා. යටත් විජිත පාලනය ටිකක් දුර්වල වුණා. ඉතින් ඔයගේ කාරණා හින්දා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා යනවා කියලා ලංකාවෙන්. දැන් යනකොට හැබැයි ඕන වුණා Tamanට ටිකක් සුවච කීකුරු කණ්ඩායමකට බලය දීලා යන්න. එහෙනම් අර නන්දාමාලිනී කියන්නේ මොකද්ද? තුන්ලා රන්ද ලියලා. සුද්ධ යන්න ගියෙත් නැහැ නොගිහින් හිටියෙත් නැහැ. නේ? එම් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒක තමයි කතාවේ තියෙන්නේ. මොකක් තව තියෙනව නේද? ඒක කියන්නේ සින්දු කියන්නේ. හරි. එතකොට එතකොට දැන් අපිට ඡන්ද බලය හම්බුණා 31කින්. ඡන්දේ තියෙනවා. හැබැයි සුද්ධට අර විදිහේ කණ්ඩායමක් සුද්ධත් එක්ක සෙට් වෙලා හිටපු කණ්ඩායමක පක්ෂයක් නැහැ. කොමියුනිස්ට් පක්ෂය තිබ්බා. සම සමාජ පක්ෂය තිබ්බා. ඒවා රට පුරා පැතිරලා තිබ්බේවත් නෙමෙයි. ඒ පාර මේගොල්ලන්ට ඕන වුණා ඡන්දෙට ඉදිරිපත් කරන්න පක්ෂයක්. හරි. ඒ වෙනකොට තිබුණා ජාතික සංගමය කියලා ව්‍යාපාරයක්. ඒක පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ලංකාවේ වලව්කාරෝ ටික හිටියේ. ඒ ජාතික සංගමය කියන එකේ නම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදියට මාරු කළා. ඡන්දෙ දීපා. ඡන්දෙ දෙනකොට අපේ ගම්වල අපේ ආචිල සීයලට එක පක්ෂයයි. කොමියුනිස්ට් පක්ෂ මෙහි නැහැ. සම සමාජ පක්ෂ මෙහි නැහැ. එක පක්ෂයයි. ඒ නිසා ඒ අවදියේ ඡන්ද දීපු අය කාට ඡන්ද දුන්නේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේක ඓතිහාසික තත්ත්වයක්. ඒක කාගවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක ඒක එහෙම තමයි සිද්ධ උනේ. ඊට පස්සේ DS අගමැති බවට පන්තුන. හරි. එතකොට දෙවණියට හිටියා බණ්ඩාරනායක. ජාතික සංගමේ දෙවණියට හිටියා මේ පක්ෂය දද්දිත් එයා තමයි දෙවණිය. ඊළඟට මේක DS ගේ වලව්ව තමයි මොකද්ද? ආ? අයියේ බෝතලේ වලව්ව. සමා වෙන්න ඕන මේ වගේ වෙලාවක බෝතල් මතක් කරගන්න. ඈ නවය පහුණ. මම ඊට කලින් ඉවර කරා. හරි. එතකොට ඩීඑස්ට ඕන උනා එයාගෙන් පසුව මේක තමන්ගේ පුතාගේ නායකත්වයට ගේන්න. දැන් ওই මහින්ද රාජපක්ෂට ඕන තියන්නේ නාමල්ට දෙන්න. ඒ වගේ පුතාට දෙන්න ඕන ගම තිබ්බා. හැබැයි බණ්ඩාරනායකගේ හිතේ තිබ්බා මම තමයි මේකේ DS කෙන් පස්සේ නායකයා විය යුත්තේ කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා දැනගත්තාම බණ්ඩාරනායක තීරණය කරා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අයින් වෙන. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් ප්‍රශ්නයක් හොඳයි. මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ පාරේ මහින්ද රාජපක්ෂේ තාත්තත් එක්ක එළියට ගියා. කවුද? ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ. ගිහිල්ලා තවත් කට්ටිය එකතු කරගෙන 1951 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැදුවා. හදලා ඔහොම ඇවිල්ලා 56 බලයට ආවා. එතකොට ඔක්කොම වගේ හිටියේ UMP එකට කලින්. මේකට කලින් UMP එක තමයි අපේ මිනිස්සු ඡන්දෙ දීපු පළවෙනි ප්‍රධාන පක්ෂය. UMP එක ලියාපදිංචි කරගත්ත ගමන් ඒ වලව්වට පක්ෂපාතී අයට දිස්සික්ක පුරා නාම යෝජනා දුන්නා. මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කාටවත් නෙමෙයි. දිස්සික්කවල අවස්ථාව දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වලව්වට පස්සේ දොරෙන් යන්න කැමති අයට දුන්නා. හරි. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව බාර ගන්න, ඒගොල්ලන්ට ගරු කරන. එහෙම එහෙම සෙට් එකකට දුන්නා. ඉතින් අපිත් වලව් පැටව හිටියන එක එක පැතිවල. රටේ. එහෙම අයද දුන්නා. ඒතර ඒ අය තමයි අපි ඉස්සරහට ආවේ ඡන්දය ඉල්ලගෙන. අපි ඉතින් ඡන්දය දුන්නා. ඔය එක. ශ්‍රී ලංකාවේ හදපු ගම මේකට දැම්මා සංඝ වෙද ගුරු ගොවි කම්කරු කියලා නම. ගොවිය හිතුවා මේක අපේ පක්ෂේ. UMP එක අධිරාජ්‍ය ගැති පක්ෂේ. අධිරාජ්‍ය ගැති. ඒ කියන්නේ දාලා යනකොට මේගොල්ලන්ටනේ බාර දුන්නේ. ඒතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් හැදුවා UMP එක අධිරාජ්‍ය ගැති. හ්ම්. එහෙම හැදුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් රජිනත් දිගටම හිටියා. දැන් නම් අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ 70 72කින් පස්සේ පරමාධිපත්‍ය බලය ජනතාව සතුයි. දැන් 1971 කැරල්ල එනකොට පරමාධිපත්‍ය රැගින සතුයි. හරි? රැගින සතුයි. රැගිනට කලින් නම් පරමාධිපත්‍ය බලය අපේ රටේ රජුරුවන් සතුයි. අවුරුද්දේ එනිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය යටතේ රැගින ඉන්න ඇරියා. එකෙන් ගැලවෙන්න ගියේ නැහැ. එහෙම ගැලවෙන්නේ නෑ. හරි? ඒගොල්ලන්ගේ වතු සුද්ධන්ගේ සමාගම් බැංකු ආ එක එක ඒවා එහෙමම තියෙන්නේ නෑ. සුද්ධන්ගේ ඒවා. එකක්වත් ගත්තේ නෑ. බණ්ඩ කිව්ව මම මෙහෙම ගන්නවා කියලා. සංඝ වේද ගුරු ගොවි කම්කර කොමාරි 56යි දිනුවා ඇත්තටම ගන්න වැඩකුත් කළා. ගන්න වැඩකුත් කළා. දැන් ඔය ලංකා බැංකුව එහෙම ඊළඟ මහජන බැංකුව පස්සේ හදපුවා වරාය පවරගත් ඒවා මොකද ඒ කාලේ ලෝකෙ පුරාත් එහෙම රැල්ලක් තිබ්බා ඒක නෙමෙයි මගේ කතාව දැන් ඔන්න වලව් දෙකයි හරි එකක් හොරගොල්ලනේ අනිත් එක බෝතලේ බලවුවා බෝතලේ මතක් වුණාද? හරිද? දැන් මේවා මේ ජනතාව වෙනුවෙන් හැදිච්ච පක්ෂ නෙමෙයි. ජනතාවගේ ඡන්ද ගන්න ඕන දෙකොල්ලන්ට මේක වැඩේ යන්නේ. ඔහොම ආවා. 60 ගණන් වල JR ශක්තිමත් වුණා. එතකොට නායකයා ඩඩ්ලි. ඊතල JR plan එකක් ගැහුවා. තමන්ගේ අතට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගන්න. හිටපු ගමන් ඩඩ්ලි මලා. හිටපු ගමන් ඩඩ්ලි මලා. අද ලංකාවේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඩඩ්ලි මැරුණේ කොහොමද කියලා. හිතා ගන්න පුළුවන් වැඩේ දෙන්නේ නැත්තේ කවුද කියලා. ප්ලෑන් එක ගන්න නැත්තේ කවුද කියලා. හරි. ඒක අපේ රටේ ඉතිහාසෙ නම් මේ රජුරුවන්ගේ කාලෙත් මේ පුතා මරනවා අරයා මරනවා නේද? මේව කරනවා බලය ගන්නවා බලය වෙනුවෙන් ඕන එකක්. ඇයි බලය විසින් තමයි ධනය රැස් කරගන්න පුළුවන්කම හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. රැස් කරන්න. ඇත්තටම මේ මුළු ඉතිහාසෙම උනේ 48න් පස්සේ බලය ඕන උනා ධනය රැස් කරනවා. බලය ඕන එකට. ධනෙ රැස් කරන්නේ නැත්නම් එහෙම ඉඩක් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට බලයෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. ඔන්න ගියා මොකද්ද? එකවලවකින් UMP එක තවලවකට. ගියර් මහත්තයා බැන්දේ වික්‍රමසිංහ වලව් වෙන්නේ. නේද? රනිල්ලගේ. රනිල් එක දින නෑකමත් ඕකනේ. බෑන කියලානේ කියන්නේ. නේද? ඒ නිසා ඩඩ්ලිගෙන් පස්සේ UMP එක මාරු වුණා ජයවර්ධන වික්‍රමසිංහ වලව්වට. හරි. 77 ආවා. හරි. ඒක තාම එතනමයි නැවතිලා තියෙන්නේ. හරි ලතරින් නැත්තේ. මේක මගේ. මේක අපේ. මේක අපේ පවුලේ බුදුලේ. හරි. හොඳයි. ඊළඟට සිරිමන ඕන ඉන්නකම් කොහොම ආවා. ඊට පස්සේ චන්ද්‍රිකාව ගෙනාවා. හ්ම්. චන්ද්‍රිකාට ඕනකම තිබ්බා චන්ද්‍රිකාගෙන් පස්සේ තමන්ගේ පුතා පුතා පොඩිනේ එතකොට පුතා හරි එහෙම නැත්නම් මල්ලිව හරි ගේන්න. මල්ලිව හරි ගේන්න ඕන උනා. නමුත් අර බණ්ඩා එළියට බහිනකොට අරයා තාවනේ. ඒ අයිතිය කියාගෙන මොන හරි කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ ගේම ගහලා ඒක සින්න කරගත්ත කොහටද? අලුත් වලව්වකට. ඒක තමයි නියම එක. ආන්ද මේක ආ ඩොක්ටර්. මොකද්ද? මැද මුලන වලව්. ඔච්චරයි. අපි කාට ඡන්දෙ දුන්නත් මෙච්චර කාලෙ අපි ගෙනල්ලා තියන්නේ වලව් හතරක් බලයට ගෙනල්ලා තියෙනවා. වලව් හතරේ පක්ෂ දෙකයි. ඔච්චරයි. ඒ කට්ටිය අවුරුදු 75ක් රට පාලනය කරලා ඉවර වෙනකොට රට ලෝකේ දුප්පත්ම රටවල් තව පහු කරන්න තියෙන එකයි. ඒගොල්ලෝ ඒ පවුල් වලට මොකද කරන්නේ? නෑ ඒගොල්ලෝ ධනවත් වෙලා ඉන්නේ තිබ්බටත් වඩා ඉතින් අපි කාට ඡන්දේ දුන්නත් අවසානේ වෙලා තියෙන්නේ ඕක ඔය වලව් හතර ඒගොල්ලන්ගේ බලයට අභියෝගයක් ආවොත් ඕන වෙලාවක එකතු වෙනවා දැන් මේ එකතු වෙලා ඉන්න කාලේ ඇයි රටේ ජනතාව මේ රටේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් එක්ක ඒගොල්ලෝ අත්තරින්න තීරණය කරලා තියෙනවා. අර නුවර යුගයේ තියෙනවා ලස්සන මේ පින්තූර චිත්‍රය. ඒකේ තියෙන පොඩි පෙරහැරක්. හ්ම්. ඒකේ තියෙන්නේ මේ විශේෂත් බෙර ගන්නවා නටනවා ඈ ඒ කියන්නේ අපේ උන් බෙර ගන්නවා අපේ උන් නටනවා උන්ව නම් උන්ව නම් කරලා තියෙන ඉතිහාසයේ ඒවා පහත් කුල. අපි තමයි පොරවල්. හ්ම්? බෙර ගහන එක පාතඩද? පාතඩද? නටනේ? පාතඩද? මාළු අල්ලන්නේ? කම්මල කරන ඒවා අපේ රටේ කර්මාන්තනේ. ඈ? හරි ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් කට්ටිය ඉතින් යනවා. නටනවා, බෙර ගන්නවා. ඊළඟට තමයි නියම එක තියෙන්නේ. තියෙන දෝලාව. දෝලාව තියෙනවා. දෝලාවට හතර දෙනෙක් කරගහලා ඉන්නවා. කවුද? අපේ උන්. අපේ උන් හතරක් කරගහලා ඉන්නවා. දෝලාව ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද? ඔය ප්‍රභූවරු. ඒ දෝලාව ඇතුළේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. මෙතෙක් ලංකාවේ අපි හැමෝම අඩු වැඩි වශයෙන් කරලා තියෙන්නේ වලව් හතරකට දෝලාවලන වලව් හතරක දෝලාවලට කරගහන එක. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. දැන් ජනතාවගෙන් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් බහුතරයක් බුද්ධ්‍යංශ වලට අනුව නම් බුද්ධ්‍යංශ වාර්තා 8ක් ඇවිල්ලා තිනවා. හරි? ඒ 8ම කියනවා රටේ ජනමතයේ බහුතරය දැන් තියෙන්නේ මාලිමාවට. බුද්ධ්‍යංශ 8ක් වාර්තා. ඒකේ තේරෙන්නේ මොකද මිනිස්සු දැන් අර වලව් වලට කරගහපු එකෙන් මොනාර්ථෙන් හරි ඔය මේ මං කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි හැබැයි සමහර ඒවා වෙන්නේ. නමුත් අපි දැනගත යුතුයි මේකේ ගැඹුර අපි කර අපේ කරවල් ගෙවිලා තියෙන්නේ. හරි. දෝලා වලට කරගහලා එහෙම තමයි උනේ. හරි. ඒක නෙමෙයි වැඩි. ඊළඟ එකනේ මාර වැඩි. තාමත් මේ දෝලාවලට කරගහණේ උන් ටිකක් ඉන්නවනේ. තාමත් මේ දෝලාවලට කරගහණේ උන් ටිකක් ඉන්නවනේ. ඒකේ හොඳම බඩු කවුද? ඒ පවුල් ටික දිනවන්න ගම ඇතුලේ අපේක්ෂකයෙක් එනවා අපෙන් ඡන්ද ඉල්ලගෙන. දැන් අරුන්ට කියන්න තියෙන නම මොකද්ද? හොඳම නම පරයෝ. ඇයි ඒ? පරය කියන්නේ මොකද්ද? පුනර්බ නේද? පරසුද්ධ. පර කියන්නේ පිට. නේ? ඔයගොල්ලොත් ඔය සමහරලාට කියන්නේ පර කියලා අකුරු දෙකක්. ඉන්ද්‍රහෙල්ලා කියවෙන්නේ. නේද? ඒකේ අදහස මොකද්ද? පර කියන්නේ පිට. මේ පවුල් හතරත් කවදාක්වත් මේ රටේ ජනයාගේ නෙමෙයි. ඒක පිටම තමයි. හරි? ඒ නිසා උන් ටික පරයෝ. උන් වෙනුවෙන් ගමේ ඡන්දෙල්ලනේ නේ උන්. නම් දන්න බැරි. සිය වාරයක් පරයෝ. අපේ වෙන්න බෑ. පොඩි එකාට බිත්තරයක් කවා ගන්න බෑ. කෑලි 5ට 6ට 7ට පිටරේ කපනවා. මන්ද පෝෂණේ ගැඹඩි මවුන්ට රත්නහීනතාවය ත්‍රිවිල් එක දුවලා ජීවත් වෙන්න බෑ. දොස්තරකම කරලා දැන් මේ රටේ ජීවත් වෙන්නත් බෑ. කිසි ව්‍යාපාරයක් කරන්න බෑ. ගොවිතැන කඩාවැටලා ඉවරයි. හැමතෙම එක නීතියක් හදනවා කරනවා අන්තිමට මොකද උනේ? ඒකට හැයන්නෙන් එන එකක් කරා. හරි? එහෙම තමයි කතාව. එහෙව් තත්ත්වයකට රට ඇදලා දැම්මට පස්සේ දැන් මේ රටේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? අපේ දරුවන්ට අපි හැමදේම කරන්නේ අන්තිමට මේ ඔක්කොම කර කර කියනවනේ මේ අපේ දරුවෝ ඊළඟ පරම්පරාව ඒක ඇත්තනේ කාටද මොකක් හරි හීනයක් මේ රට ඇතුලේ දැන් මවන්න පුළුවන්. ත්‍රිවිල් එක දුවලා, බස් එක දුවලා, ගොවිතැන් කරලා, දොස්තරකම කරලා, ඉංජිනේරුකම කරලා මොකක් කරලාද? ව්‍යාපාරයක් කරලා මොකක්වත් නැහැ. ඔක්කොම ඉවරනේ. ඒ தත්වයට මුම් මේක ඇදලා දැම්මට පස්සේ තාම ඉතින් වලව්ව කරේ තියාගෙන යනවා නම් අරුන්ටත් වඩා මුම් පරේ. මේ සරල වැඩ කාට කතර ගැව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කතරයක් වෙනස් කරන්න try කරන්නේ ඒ ගහන කතරේ අපි ඔක්කොටම බලපානවා. කතරේ ගහන උන්ට විතරක් නම් කමන්නේ. නේ? ඒ කතරේ මුළු රටකට මුළු සමාජයකට බලපානවා. දැන් කොටට ගැහුවා මිනිස්සු යහපත් හැඟීමෙන්. මේ යකාවත් මේක වෙනස් කරයි. හදයි. හැමත එක නීතියක් ගෙනේ. නේ සැමට නේ එක නීතියක් ගෙනේ අර පාරට බැස්සේ ඡන්දෙදිම උඩ පස්සේ තරුණ පරම්පරාව කෙල්ල කොල්ල ටික අර තාප්පවල චිත්‍රයෙන් දෙයි කොහොද ඒ හොඳ හැඟීමකින් පිබිදීමක් ඒක මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවේ පිබිදිච්ච මානසිකත්වයක් අපි මේ අකා දිනෙව මු මොනhari කරයි වෙනසක් කරාද නැතු ඊට පස්සේ කොල්ලෝ ටිකම තමයි පාරට බැස්සේ. පැන්නුවනේ පස්සේ දොරෙන්. ඊටාම කෙටි කාලෙකින් පැන්නුවා පස්සේ දොරෙන්. ජනාධිපති මන්දිරේ. නේද? මහින්ද අගමැතිකම දාලා පැනලා ගිහිල්ලා ත්‍රිකුණාමලේ නාවික හමුදා කඳුරේ හැංගිලා හිටියේ. මුළු ඇමති මණ්ඩලයම පැනලා ගියා. මිනිස්සු මේක තව දුරටත් අර එපා වෙලා එපා වෙලා ඉඳලා ගෝටාව ගෙනාවට පස්සේ ඒ බලාපොරොත්තුවත් බිඳ වැටුනම මිනිසුන්ට මොකුත් නැහැ. මොකුත් නැහැ. අපිට මොකද වෙන්නේ? අපි හරි දේශපාලන සංස්කෘතියේ පිහිටා වැඩ නොකරොත් ගෝටාව පැන්නුවට වඩා වේගෙන් මිනිස්සු අපිව පන්නනවා. මොකද මිනිස්සු අන්තිම කෙලවරේ ඉන්නේ. මෙච්චර දැන් අතට අහු වෙන්න දෙන්නේ. දැන් රනිල්ට බලය ඇවිල්ලා තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභා මේ මේ මොනවාද පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න. පාර්ලිමේන්තුවක් හදලා අවුරුදු දෙකමාරක් පස්සේ ගියාම ජනාධිපතිට බලය එනවා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න. ඒකට දැන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඕනේ අවශ්‍ය නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් හරිය කමන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් විසුරුවන්න නම් බහුතර කැමැත්ත විතරයි ඕන. රැස්සලා ඉන්න අයගේ බහුතරේ කැමැත්ත. හරි? තුනෙන් දෙක නෙමෙයි. 113ක් නෙමෙයි. රැස්සලා ඉන්න අයගේ බහුතර කැමැත්ත. ඒකට මුන් පාර්ලිමේන්තුව කැමති නෑ කියමුකෝ. උන්ට ඉන්න බෑ. අවුරුදු පහ යන්නත් බෑ නේ. විශ්‍රාමයට ගන්නත් බෑ. නේද? හ්ම්. එතකොට අපි රණිලට යමු ප්‍රාදේශ සභාවල යෝජනාව. ඒක රටේ මොකද්ද? ජන මතය ඒ ප්‍රාදේශ සභාවේ මේ ජනමතෙත් එක්ක මේ ජනමතෙත් එක්ක ඉතින් මිනිහා ඔක විසුරුයිද විසුරවන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් එයා යන්නේ ජනාධිපතිවරණ බලාගෙන ලබන නොවැම්බර් වලින් මේ එන නොවැම්බර් වලින් පස්සේ එයාම අපේක්ෂකයා වෙලා ඉන්නනේ කියන්නේ එයාම අපේක්ෂකයා වෙනවා නම් පළවෙනි පාරපත් වෙච්ච කෙනෙක් දෙවෙනි පාර එනවා නම් අවුරුදු 5 නෙමෙයි අවුරුදු 4න් ඡන්දේ තියන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ම ඉල්ලන්න. හරි. එතකොට මේ නොවැම්බර් වලට අවුරුදු 4 සම්පූර්ණයි. දැන් රනිල් යන්නේ ඒ ලයින් එකේ. හරි. එමිනියම මේ පැසවනවනේ ඇතුලේ. ඇයි? ජනතාව ඡන්දෙන් පරාදපු පරද්දපු කෙනෙක් රටක ජනාධිපති වෙනවා කියන්නේ මාරයිනේ. ඒ රටේ ව්‍යවස්ථාව මේක මොකද කරන්න ඕන? අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් මගින් මේක දාන්න ඕන කුණු ගොඩනේ. මං කියන්නේ රනිල්ද රනිල් දුර්වලද රනිල් හොඳද නෙමෙයි. අනුරද කවුද අරයාද මෙයාද ඒද බේද සීද නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ අපි රට. රටක මිනිස්සු ඡන්දයෙන් පරාද වෙච්ච මිනිසු පන්නපු මිනිහෙකුට ඒ රටේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම එකක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. හිතන්නකො පොඩ්ඩක්. ඒක රනිල් කියන එක නෙමෙයි මං කියන්නේ. රනිල් ali වෙන මිනිහෙක් හරි මොකෙක් හරි කාන්තාවක් හරි කවුරු හරි. හරි. එතකොට හිතන්නකො අපේ රට මොන ජනතා පරමාධිපත්‍යයක්ද? අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රාදේශීය සභාව ගැන මේ කියන්නේ. නැත්නම් අහන්නකෝ ප්‍රාදේශ සභා ගෑල්ල කියලා නේ හරි දැන් එක මේ කොට්ටාසේ කවුද සහෝදර මේ ඉන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ යාව දිනවනවා හ්ම් ඔන්න බලන්න දැන් වෙනස පටන් ගන්න හැටි එයාව යවනවා දැන් එයා අපේ කවුද මේ නාවුල කොට්ටාසයගේ කවුද මෙයා අපේ හරියට වචන කියන්නේ. නියෝජිතයා. නියෝජිතයා. අපි පුරුදු කරමු අපේ නියෝජිතයා. മന്ത്രി නෙමෙයි. മന്ത്രി කියපු ගමන් අර පරණ කුණු ගොඩවල් ඔක්කොම මතක් වෙන්නේ മന്ത്രിලාගේ. <laughs> ඒ නිසා ඒ සංස්කෘතියත් අපි වෙනස් කරන්න ඕන. අපේ නියෝජිතයා. කැලක් අමතකුණා දියුණු රටවල් වල മന്ത്രിලව ඇමතිලව නම් කරන්නේ කොහොමද? එයාට බාර දීපු වැඩේ එයාගේ නමයි. ජනාධිපති නම් නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ. අපේ රටේ කොහොමද? අධිකරු අරගරු ශ්‍රීමත් අම්මට ශ්‍රී ශ්‍රීමත් කියව මදන මොදගේ මතක් වෙනවා. එහෙම ගත්ත තිබ්බනේ ඉතින්. අපි ඉස්කෝලේ කාලේ තිබ්බ අපි කනවා ඇත්තට ඒක. පොඩි ආතල්ලයක් ගන්න. අපිට ඇරියස් නෑ ඒකයි. ඇරියස් නෑ. මට ඇරියස් නෑ. කරගන්න මොකක්වත් අමුතුවෙන් මේ දේශපාලන එහෙම ඇරියස් නෑ. අපි ඒ ඒ අවදියේ කරන්න ඕනේව කරමින් වැඩිච්ච මිනිස්සු. හරි. එතකොට මම කියාගෙන ආවේ වෙන කතාවන්නේ. මෙයා යනවා. එයා අපේ මහජන නියෝජිතයා. අරුන් අරා දාගත්තේ මොකටද දන්නවද? උන්ට යටත් මිනිස්සු බවට අපිව පත් කරන්න වලව්වල මානසිකත්වය හදන්න. උන් එනකොට නැගිටින්න ඕන. මාලිමාවේ කිසිම මහජන නියෝජිතයෙක් හෝ මේ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් වැඩ කරන කිසිවෙක් සභාවට එනකොට නැගිටින්න ඕනද? එහෙම නැහැ. එහෙම නැහැ. ඒව අපි වෙනස් කරගන්න. මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය රට මාරු කරනවා කියන්නේ ඒකේ ලොකු පංගුවක් ජනතාවට තියෙනවා. ජනතාවට තියෙනවා. ගරු සරු නෑ අර ආගට කෑලි නෑ උතුමානෝ නෑ මොකුත් නෑ නේද ඒක මුළු රටේම එහෙම කරමු හරි ආයිලා තව කෑල්ලක් දැන් ඔන්න අපි එනවා පොඩි ළමයි දැන් දාන ඉස්සරහට දීලා දින මුලත් අත අපිට දන ගහලා වන්දනවා මේක නවත්තන්න ඕන ඕන්නේ කොහොමද පුරුදු කරන්න ඕන පිළිගන්නේ කොහොමද වැඳලාද ආයිබෝවන් මේක හරි ලස්සන එකක්. අත් දෙක එකට තියලා ගුලත් ආයිබෝවන්. අපේ යා ලංකාවේ කොහොමද එන කට්ටියට කියන්නේ? ආයිබෝවන්. ඒක හරියටම හරි. හරි. දැන් බිමේදී මොකද කරන්නේ? ඉස්කෝලේදී. ඈ මන්දිරේ ආපු ගමන් විදුහල්පති නැගිටිනවා. මාර කියන්නේ. විදුහල්පතිට කරන්න තියෙන මොකද්ද? වඩෙන්න නියෝජිත මහත්තයා හරි නේද මොකක් හරි එන එකට පුටුවක් දෙන්නේ තියෙන්නේ. ඉස්සර අකුඩුවක් තියනවනේ. සාමාන්‍යයෙන්. ඒක තමයි වාඩි වෙන්න. එච්චරයි. නැගිටලානේ කියන්නේ වාඩි වෙන්න කියලා. ඒක ලොකුයි විදුල්පදිට වඩා. ඇත්තම කතන්දරේ අපේ රට මුන් ඇවිල්ලා අපිව දනගස්සලා මේ තියෙන්නේ. හරි. විවිධ ක්‍රමවලට දනගස්සලා මානසිකව පසුගාමී කරලා තියෙන්නේ. මුළු සමාජය. ඒක තමයි මලව් හතර කරේ. ලෝකෙ දියුණු රටවල් එහෙම උත් නැහැ නේද? ඉතින් අපි යනවා මහජන නියෝජිතය. දැන් මේ අකා නියෝජිතයනේ. කවුද? මේ අකා. හරිද නෑ ලස්සන කොල්ලෙක් හරිද? හරි. ඔය අකා. හරිද? දැන් ගියා. දැන් මෙයා නියෝජිතෙක් නම් එයාට මහජනයාගේ අදහස් කරන්න ඕන දේවල් නොකරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳ තීරණයක් ඔතනින් හරි ලැබෙන්න බෑ. නැත්තම් මෙයා යනවා. එයා ගොළුවේ තියෙනවා තමයි එයා කරන්නේ. ඒක හරියනවද? එතකොට අපේ නියෝජිතයද? නෑ. ඒ ඉතින් අර මේ දැන් ඉන්න කට්ටියගේ සංස්කෘතිය ඒක. එයාට ඕන පාර. නේද? මම දන්නවා ගෙවල් වලට යන පාර අර ටියුෂන් මේකනේ. නේද? ඒ එතනින් ඔහම යන්නේ. හරි. ඒ පාර හදයි. හරි මොකක් හරි කරයි. එයාගේ ඔළුවේ වැඩේ නෙමේ. තියෙන්නේ නේ. අපි ඒක වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කොට්ටාසයට අපි හදනවා 100ක විතර සභාවක්. වර්ණාධාර සමිතිය වල සභාපති ලේකම් ස්වේච්ඡාවෙන් ගම වෙනුවෙන් වැඩ කරන අය උතුම් මිනිසු ඒ මනුස්සයාට දරු කියලා කිව්වට කමක් නෑ. එයා මොකද දරු කටයුතු වැඩක් කරන්නේ තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය ස්වේච්ඡාවෙන් පොදු වැඩකට දීලා තියෙනවා. තව තව විවිධ විවිධ විවිධ සමිති සමාගම් තරුණ සංගම් අරවමේ ඔහොම තියෙනවනේ බිමක. ඒ ටික ඔක්කොම ගන්නවා සභාවකට. නියෝජිතයෝ හැටියට. විවිධ අය අපි පක්ෂ බලන්නේ නැහැ. දැන් පක්ෂ ඉවරයිනේ කොහමද? මේ தත්ත්වයට එනකොට හා කතන්දරේ වෙනස් වෙලානේ. ඒ தත්ත්වයට එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ කතන්දරේ තාම වෙනස් වෙලා නෑ. අපි දිනුවා කියලා කියනවා නම් ඒ කියන්නේ කතන්දරේ මාරු වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට අදාළ නෑ ගමේ UMP ද ශ්‍රී ලංකාද JVP ද ආයද මෙයාද කතාවක් අදාළ නෑනේ අපිට කොට්ටාසේ තුලේ. අපි හදනවා සභාවක්. ඒ සභාවට සහභාගී විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. සහභාගී වෙලා තමන්ගේ යෝජනා තියෙනවා කොට්ටා සම්බන්ධයෙන් ඒව දාන්න ඕන මෙයා කොහටද? ගමේ සභාවට. අර සභාවට නෙමෙයි. දාලා ගමයේත් තියෙනවා දේවල්. කතා බහ කරලා බහුතරයෙන් තීරණයක් ගන්න වෙනවා. මොනවාද මේක ඇතුලේ කරන්නේ? මොනවාද මේ කොට්ටාසය ඇතුලේ කරන්නේ? හරි. එතකොට දැන් අපෙන් අහනවා නම් කවුරු හරි ඔයගොල්ලෝ බලයට ආවට පස්සේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මං කිව්වොත් හරිද? හරි. සුගලින් එපා මචං. දැන් මං කිව්වොත් හරිද? හරින්නේ. හැබැයි උම හතල් එකක් දෙන එකෙත් පොඩි. අර රැප් වගේ. හරිද? අර තාලෙට ගලාගෙන යන එක නෙමෙයි. රැප් කියන්නේ නේ. නේ? අර බැස යන ඉරු අඩසේ සඳට රහස් කියනවා වගේවා නෙමෙයි ඕක. හරිද? ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් මියුසික් එකේ තියෙන්නේ. අර කේමදාස් මාස්ටර්ගේ තියෙනවා මේ මියුසික් සටහන. මේවා ගෙනින් ගෙනින් හිමින් පටන් ගන්න ගෙනින් ගෙනින් ගෙනින් ගෙනින් උඩට මුස්සගෙන යනවා. බර බර ඒවට ගෙනියනවා. බම් බම් ගාලා දඩ ගෙනිනවා. ගෙනින් එක පාරට පොලේ ගහනවා. නේ? එක පාරට පොලේ ගහනවා. ඒ ඒ ශෛලිය තියෙනවා මේ මාදුළුවාවේ සෝබිත හාමුදුරන්ගේ බණවල. බණවල තියෙනවා. එන්නේ එක වෙලාවක් තියෙනවා හරි චූටි හනින් පටන් ගන්න. පටන් අරන් පටන් අරන් ඕගොල්ලෝ අද නිකමට රැට මේ මොකද්ද YouTube එකේ ගහලා අහන්න බණ මේ අදහස මේ හිමින් පටන් ගන්නවා. පටන් අරන් පටන් අරන් පටන් අරන් උඩට ගෙනියනවා. ගෙනිලා ආපහු පොඩ්ඩිම තැනකට යනවා. ඒක ලස්සනයි. හරි. මාත් ටිකක් ඒක ෆලෝ කරමු. හරි. මම කතා කරේ මම එකම හඬකින් එකම වේගයකින් දිගටම කතා කරගෙන යන්නේ නෑනේ. එහෙම කතා කරන්නේ. හරි. මේ කට්ටියට කිව්වේ. හරි. එතකොට දැන් මේ ස්වභාව කියන්නේ ගම. එතකොට ගමේ අය සම්මත කරලා දෙන දේ තමයි ගමට ඕන දේ. නියෝජිතයෙක් ඕන මොකටද? අපි ඔක්කොම යන්න බැරි හින්දා අපි යවනවා. හරි. ඒකේ පුළුල් අර්ථයෙන් කිව්වොත් දේශපාලනය මේකයි. නියෝජිතයව. එහෙම නැත්නම් മന്ത്രിව කියමුකෝ දැනට කියන්නේ മന്ത്രിව අපි සභාවක බලයට මොකද කරන්නේ? යටත් කරනවා. චේන්ජ් එක නෙමෙයි. മന്ത്രിවරයාට එයාගේ කොට්ටාසේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ ජනයාගේ පොදු සභාවේ බලයට එයාව අපි යටත් කරනවා. එයාටත් පුළුවන් මෙතනට යෝජනා දාන්න. තමන්ගේ දැනුම, අවබෝධය නේ. තියෙන ඔක්කොම අනුව දාන්න පුළුවන්. අර සභාවේ කට්ටියත් දායි. කලවම් කරයි කතා කරයි සාකච්ඡා කරයි වාද කරයි කමන්නේ. ඒක හොඳයි. ඒ පුරුද්දෝන නැත්තම් අපි මුණ්ඩ ඡන්දය දීලා මුන් ඉති മന്ത്രിලා තමයි. ඒ සංස්කෘතියනේ මේ තියෙන්නේ. දැන් ඒක මේ වෙනස අපිට ඕන වුණාට උන්ට ඕන නැහැ. ඇයි? උන්ට ඕන දිනලා මහජනයාගෙන් ඈත් වෙච්ච බලයක් තියෙන മന്ത്രി කෙනෙක්. හරි. උන්ට බෝක්කුවෙන් කන්න පුළුවන්, පාර්ලිමෙන් කන්න පුළුවන්, අරෙන් ගහන්න පුළුවන්, මෙහෙන් ගහන්න පුළුවන් එතකොට. ඒකට ඉඩ තියාගන්න තමයි මේව නැත්තේ. හරි. මේක ගෙනාවම අපි දිනන ප්‍රාදේශ සභාවල අපි කරනවා. කොට්ටාසවල. ස්ථිරයි කරනවා. ඒත් මේක චේන්ජ් කරන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට අපිට ඡන්ද දුන්නා කියලා වෙනසක් වෙන්න බෑ. අලුත් දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒක හරි කියලා හිතන්නත් බෑ. එහෙම ක්‍රමයක් දෙනවා. අපි ආණ්ඩුව ගත්ත දවසට ආණ්ඩුව ගත්ත දවසට මේ ව්‍යවස්ථාව පැත්තකට දානවනේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේනවනේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවට මේක රටේ මූලික නීතියක් හැටියට ඇතුල් කරනවා ඒ සිස්ටම් එක එතකන් අපි අරක ගන්නකම් මේක දිනලා බලන් ඉන්න බෑ මිනිසුත් එක්ක දේවල් අපි කළ යුතුයි ඒකයි අර්ථ දෙකක් කියලා කිව්වේ. කතිරේට අර්ථ දෙකක් ගන්නවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් ඊළඟ කැලල. දැන් ඒ ඒක තවදුරටත් කිව්වොත් එහෙමනම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ උඹලා ඇවිල්ලා මොකද්ද යකෝ කරන්නේ කියලා අහන එකේ තේරුමක් තියෙනවා. අපි හොරකම් වගේ දූෂණ දෙක නවත්තනවා. ඒක නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේවා වට කරලා අපිට ගහලා පන්නන්න ඕන. සභාවට කරලා. මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩරට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණු පසින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට ඒ අවස්ථාව උදා වෙනවා. එහෙනම් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ ඔබලා like කරලා යන්න. ආයෙ දවසක හමු මෙවැනි වීඩියෝ එකක්. මම ඉන්දිකර්ණ කුමාරයි.